<laughs> 哎呀哎呀，然后他就不会靠着地下长啊。谁打你电话啦？看我们打掉了这么多，太密了。上来上来，还真被他们整的有模有样，像菜园子。大一样。来来来来，过去。 哈哈哈哈哈！西瓜都开花了是吧？每年桃花开的时候，我就会想起一个人。比较早，但是去丫头公司那里耽误了一点时间，到八点钟才下班。八点钟才出来跑，然后还没回家拿箱子的丫头就让我先先上线，结果。 一上线就接到两单，带着老婆小孩又一次跑外卖。本来是已经快到上新了，结果派两个单要送到送到新桥那边，然后往红田那边走，马上就到石岩那条路上了，新玉路那里非常远了。两单也才十一块钱。回来那两单是很坑的，但是刚刚回来在万丰，就是我住那边啊，又接到两单。 放两袋还是比较方便的，就送到现在，送到这个万科这边来。万科这边它都是封闭管理的，放桌上就 OK 了，比较方便。好了，不多说了，去找单去了。爸爸出去了啊！爸爸，爸爸送外卖，挣钱给宝宝买吃的，给宝宝买吃的，挣钱。 现在是七点三十五分吧，我就会想起一个人出来跑。目前很期待单，抢也抢不过别人。这单今天单特别少，我看了一下群里那些同事发信息说今天单特别少，派单也很少。然后刚刚我在看了守了几单都抢不过别人，不知道是网络不行还是怎么回事。啊？ 这应该是今天最后一餐了，取完就回家了，送完就回家了。今天送了八单，八点钟出来送八单，现在不到十点钟，两个小时也还可以啊。唯一的不足就是把那个女孩子的粉掉地上还好是包装的很好的，没有洒，也没有脏。 那女孩子接到面的一刹那惊掉了，刚好掉下去了。感觉人多的地方反而是没有单子，人少的地方有单子多一点。一直在那个热区那里等人又多，然后一直就没单。有一单是本来是也是送到那个公寓那边去的，但是那个女孩子就在附近。 然后他就改地址了，让我送到那里去。然后送到他手上的瞬间，也掉下去了。 <laughs> 好在那个那个女孩子，那个美女啊，惊叫了一声，吓一跳。然后我赶紧把它捡起来，拍干净，还好没有洒，因为它是分开装的，然后包装的很好。那个女那个美女人也很好，然后就收了，说没关系。我说要不要重新给她买一份，她说不用。人还是挺好的，长得好看，女孩子心也善良。